Qu'est-ce que je peux faire pour les deux ans de What the Cut Bah, t'as qu'à faire un truc sobre. Ouais, ah, ok. Bon anniversaire, What the Cut Putain, deux ans Mais deux ans de quoi, bordel de merde Deux ans d'un connard qui parle de net depuis sa chambre Alors c'est un cheval qui pète sur une moufle Deux ans avec des logos de plus en plus gros et des explosions nucléaires deux ans et pas une seule vidéo de bataille spatiale, pas une seule vidéo avec des dinosaures et des lasers, pas une seule vidéo avec Jean-Claude Van Damme euh, si en fait. Non, non en fait, non. Non. What the cut, c'est plus de 4 millions de tonnes de cocaïne consommées en 2 ans, putain Et c'est toujours pas assez C'est un mec qui pendant 2 ans vous a parlé d'un album de musique mais ne vous avez jamais fait écouter une seule de ses chansons de merde Alors il va le faire maintenant Non What the cut, c'est un mec qui se masturbe en pensant à des pâtes au saumon Ah non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça Excepté une fois... Dans ton cul, connard Ferme ta gueule Bon anniversaire, what the cat Deux ans de phrases tellement imprévisibles que vous ne pouviez pas deviner que cette phrase se termine par... Balançoire. What the cat, c'est une émission avec des avions de chasse qui poursuivent des dinosaures, qui poursuivent des putains de requins Ferme ta gueule Qu'est-ce que tu vas faire Deux ans d'une émission qui a commencé dans une grotte et qui continue sur un fond vert mal branlé C'est deux ans d'une émission avec la même musique insupportable en fond, putain, j'en peux plus Tuez-moi Deux ans d'une émission pathétique avec en guest star une peluche, un ventilateur et cette putain de tapisserie murale Suce mes boules Boobs Vladimir Poutine Boobs Boops Explosion Vladimir Poutine flingue, Vladimir Poutine Explosion Explosion Explosion Comment tu trouves Hein ah Non, je sais pas, j'ai pas écouté. Balançoire